todavía. Pero un segundo y que salta. Yo ahora no llegaré ni de coña a hacer que no lo hago. Eh, eh, la punta, punta. Te has quedado cerca de esta persona. Y yo pensando en la punta, ¿no? Pero vamos a ir aquí. <laughs> Thank you. pero del ejercicio más potente que pueda hacer. Pero sí que, por ejemplo, el loop del front y ya de nuevo la estoy medio sacando la manos. Este sí, la del delantero es muy Yo por ahora ese lo tengo máximo. ¿Ya eres la gorra? <laughs> A ver cómo te queda. No. <laughs> Pues dámela a mí. Yo soy el que peor llevo sin duda. to do this here.